皆さんこんにちは友人ママと一緒に韓国語を勉強する時間です私たち今まで韓国の小学1年生の国語読み本を使って勉強を始まりましたあ今まで勉強した単語の発音はあんまり難しくなかったんですよね。 はい今から復習しましょうか一番初めに覚え出すのは何ですかはいもちろん「な」ですよねはい「な」の「うり」「な」の「うり」「な」 のうりなのうりのの発音がちょっと難しいんですか。のにはお日本語にはないお母音の発音がありますから日本人はおを発音するときにおにする人がたくさん いましたはい私たちは「の」「の」「の」を何回練習したら正しい発音をできると思いますはい次は「あぼじ」「おもに」「あぎ」「な」「うりがぞ 아버지아버지아버지아버지棒の中にもまだ「お」がありますそれで「あぼうち」「あぼうち」「あぼう次「おもに」「おもに」「おもに」「おもに」には「 おが2つありますねおもにおもにおもに難しくないでしょおもにおもにおもにあきあきあきななな우리가족우리가족 우리가족아今まで私たちが勉強した単語の発音を練習しましたあ今まで勉強した単語の地の模様が覚えてるんですかはいこれを見てください「な」はどこにありますかはい真ん中にあります なと逆になったのはどこにありますかの探しましたかはい売りはどこにありますか売り売りここにあるねあぎあぎあぎあぎもっちにありますねあぼちあぼちあぼち 上にあるんですよ主に主に主に売りがぞ、売りがぞ、売りがぞ。はい私が今から呼ぶ地は何かを探してみてください売り売りどこにありますか 探しましたかはい主に主に主にあぼじあぼじなな우りがぞ우りがぞ우りがぞののの 全部探しましたかはい今日はここまで終わりですありがとうございます